这个链条要是不垂直的话，可以把这个螺丝松掉，调动，每一个都可以调的，都有一个螺母，螺母松了以后可以左右调，每一条都是一样的，都可以调。这上面如果不平行的话，一样，这螺丝上面都有一个螺丝，松了以后可以调动一点，可以做轻微的调动。这里都有螺丝，这边也一样。 螺丝松了，这个螺丝松了，一个上面有两颗螺丝松了以后都可以调动的，这螺丝都可以调的，左右可以调动。这螺丝这里都有螺丝可以调，左右调。